אנחנו בשבוע מספר 11, ונשאר לנו רק עוד אימון אחד בשבוע הבא, לקראת האתגר הגדול. באימון הזה אנחנו הולכים לשחות אלף מטר חתירה ברצף. במידה ואתם עייפים בדרך, מותר לכם לעצור, לנוח, אבל הזמן שלכם ממשיך כל הזמן. במהלך השחייה אתם רוצים לשחות על ה-West שלכם, זה אומר עומק המתיחה שלכם, רפיון כף היד. אתם רוצים לספור תנועות בכל בריכה ובריכה ולנשום נשימה כל שלוש ולדעת את הזמן שלכם באלף מטר חתירה. אז נתראה לנו, שבוע הבא אני כבר מתרגש!